que eu me pregunto é como a miña xeración non está aquí defendendo o seu futuro, porque é o seu futuro que Como nai, me sinto moi orgullosa de estar aquí, porque quero darlle as miña fillas Molepén, profesor, economista, escritor, autor de dous libros importantísimos para a clase traballadora, un deles é eh, a batalla polas pensións e o outro é a lenda casta, dous libros que definen claramente como está a situación no mundo do traballo e da economía e que son os que nos rouban o que nos producimos eh, Xavier vai a dirixir agora unhas palabras. Bo día, compañeras, bo día, compañeros. Lembrade, xaneiro de 2018, protagonistas, Mariano, Rajoy, lei e Fátima Baños. Argumento da obra, non hai diñeiro. Aplicación do índice de revalorización das pensións, subida do 0,25. No posto de mando, ao mando do temón, o capital financiero. Estábamos derrotadas. pensións subirán tanto como o IPC e no timón de mando os movimentos sociais e Mariano Rajoy Brey e Fátima Báñez cesados conseguístelo vos lembrade capitalismo global dende 1929. A clase capitalista dominante aproveita a crise para se comportar como un cabalo de atila. Primeiro, salvaron os seus bancos co dinheiro dos nosos impostos. Non lle consecutivos eran absolutos. En 2012, Mariano Rajoy, ese canalla que ama os injustos, que defende a injustiza e que combate os débiles,